वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा रक्षा बजट के लिए राशि बढ़ाई गई है मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र पर विशेष फोकस किया है सरकार ने पहली बार रक्षा क्षेत्र के लिए तीन लाख करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है हालांकि 2018 के बजट की तुलना में ये राशि मामूली बढ़त है कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल का यह कहना था कि हमारे सैनिक कठिन हालात में देश की रक्षा करते हैं इसलिए वन रैंक वन पेंशन के तहत सरकार ने रिटायर्ड सैनिकों को पैंतीस हजार करोड़ रुपए दिए हैं सैनिकों की यह मांग 40 साल से लंबित थी गौरतलब है कि साल 2018 में आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 295511 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था जबकि 2017 में 2.74 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे अंतरिम बजट में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग अनुकूल रक्षा उत्पादन नीति 2018 का ऐलान किया गया इसके अलावा रक्षा उत्पादन क्षेत्र में एफडीआई को उदार बनाने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के दरवाजे भी खोलने की जानकारी दी गई